А, но если у вас работает машина, у вас должны быть процессные контрольные показатели. Да? Вот почему на кассе вам обязательно говорят, пакет возьмете? Почему? Да сейчас прям. Вот этой Маше, да, которая сидит на этой кассе, важно, как же вам без пакета. Вот она сидит и думает, да. Иван Петрович же пришел, как же он без пакета-то с тремя... Качество ну, услуги уже отвечает, ну, магазина. Почему она это проговаривает? А? Правильно, потому что если она это не проговорит, да, то либо на тайнике, либо на записи. Давай обсудим, да? И кусок премии уехал. Вот поэтому она говорит, а не потому что душой там за вас болеет. Вот прикиньте, да? А все на самом деле просто, да, там просто ходят тайники, да. Тайные покупатели, анализ видеозаписи, анализ записи телефонных разговоров, это все процессный контроль. Контроль соблюдения технологий.